zwycięzca w kategorii produkt promocyjny. Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski. Wydarzenia zaplanowane w projekcie przyciągnęły ponad 700 tysięcy uczestników. Do stałego kalendarza weszły Koronacja Królewska, Królewski Festiwal Artystyczny, Turniej Żużlowy. Najważniejsze, że my, zwykli mieszkańcy, przekonaliśmy się, że żyjemy w mieście królów.